මොකද ක්‍රසි මෑඩ්ඩකට ඔන්න ඉතින් මේ හුව කාලයකට පස්සේ අපි හිතුවා පොඩි වීඩියෝයක් කරන්න ඕනේ කියලා එහෙම හිතලා අපි මේ try කළා try කළා නෙමෙයි ඇත්තටම අපි බැලුවා යන්න පොඩ්ඩක් මේ සිංගප්පූරුවේ තියෙන ඇට්‍රැක්ෂන් එකක් වන Gardens by the Bay පැත්තට. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ දන්නේ නැති Gardens by the Bay කියලා කියන්නේ බේක ගාව තියෙන garden එක. ඉතින් මේ garden එක බලන්න තමයි අපි යන්නේ. අපිට අද ටිකට් වලට අනුග්‍රහය දුන්නේ කවුද? අපට ටිකට් වල අනුග්‍රහයක් හම්බුණා. ටිකට් අපේ යාළුවෙක් අපිට අරන් දුන්නා. ඉතින් එයා එයා අපිට පොඩි සර්ප්‍රයිස් එකක් විදිහට මේ ටිකට් එකක් අරන් දෙනවා ගෝවා. ඉතින් මේ අපි ආවත් පෙන්නන්න මෙතන කවුද කියලා. ඒ දැන් ඔයගලන්ට පේන ඇති එයා තමයි මේ ඉන්නේ. ඉතින් බලමු ගාන්ඩ් බයිස් බේ එකට ගිහිල්ලා අපි මේ බේ ෆ්‍රන්ට් MRT එක එක්සිට් උනේ. ඉතින් මේක එක්සිට් වෙලා දැන් අපි ගාන්ඩ් බයිස් බේ පැත්තට යනවා. ඔයගලන් මම පෙන්නන්න මේ යනකොට තියෙන පාර මොන වගේද කියලා. එතන මේ ලස්සන දිනව මේ වීදුරු ගහපු තැනක්. ඉතින් මෙහෙම ඉස්සරහට විස්සරහට යන්න ඕනේ අපි. මේ MRT ස්ටේෂන් එකෙන් අපි එක්සිට් වුණාට පස්සේ දවගන්ට ඕන නම් පෙන්නනම් අපිවත් මෙහෙම යනවා. රැයට පේනද ඔයගලන්ට? අහ අරින්නේ අපි සෙට් එක තමයි අරින්නේ. ඉතින් අපි ගිහින් බලමු. ගාන්ඩ්ස් බයි ද බේකට කොහොමද කියලා. මෙන්න මෙන්න මෙතන තමයි ඇත්තම ගාඩන් බයි ද බේගේ දින ෆ්ලෝරල්ස් ෆැන්ටසිය කියලා කියන්නේ. ඉතින් මේකට එන්ට්‍රන්ස් ටිකට් එක වෙන්නේ ඩොලර් 5ක් uh, වගේ සිංගප්පූර් ඩොලර් 5ක් වගේ වෙන්නේ. ඊට අමතරව ඇඩල්ස්ලට uh, වෙනයි චිල්ඩ්‍රන්ස්ලට වෙනයි. Uh, ඉතින් මෙතන මේ වගේ මල් උඩ යනවා පල්ල යනවා ඔක්කොම ස්වභාවික මල්. ඍතු මේ වනේ මේ තියෙන්නේ. හිතනවා පොඩ්ඩක් උනා පොඩි බාධාවක් වගේ වුණා. මේ හැම එකම හදලා තියෙන ඕකිඩ් මල්. ආ ඒ වගේ විවිධාකාර මල් වලින් තමයි මේවා හදලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයගලන්ට පේනවනේ. මේක ඇතුළට නම් මාරම කූල් එකකුත් තියෙනවා. ඔයගලන්ට පේනද මිනිස්සු ඉතින් මේකේ ඇතුළ ඇවිද ඇවිද ඉන්නවා. මල් වලින් මෙච්චර දෙයක් ගන්න පුළුවන් කියලා මට හිතා ගන්න බෑ ඇත්තටම. ඒක ඇත්තටම ගත්තොත් කුති කෘතිම පරිසරයක්. අර මාර ගතියද මේක ඇතුළට ආවම පොඩි ගතියක් තියෙනවා. ඉතින් මම ෆුල් රවුන්ඩ් එකක් ගෙනියනවා මේකේ මෙහෙමම එක්සිට් එකට යනකම්. ඒගොල්ලන්ට පේනවා ඇති. ඕකිඩ් වර්ගම ගත්තොත් එහෙනම් බර ගානක් තියෙනවා මේකේ. දැන් මේකේ අපි ගියාම එතන තියෙනවා පොඩි වර්ෂාවක් දියල්ලක් ඇතිවෙනවා වගේ එකක් තියෙනවා. වර්ෂාව මේකට කියන්නේ මොකද්ද ෆ්ලෝරල් ෆැන්ටසි එක කියලා. මේක ඇර ෆ්ලෝරල් ෆැන්ටසි එක. ඒගොල්ලෝ ෆ්ලෝරල් ෆැන්ටසි එක ගන්න ඕන නම් දැන් මෙතන තියෙනවා මොකද්ද? මයික්‍රෝ එන්වයරන්මන්ට් එකක් තියෙනවා. අන්න මේක තියෙනවා ගෙම්බ අනම්මනගේ සත්තුබත්තු ඉන්නවා. ඉතින් මෙතනින් දේවල් ඉගෙන ගන්න පුළුවන් ඔයගලන්ට. ඉගෙන ගන්න ඕන නම් ඇවිල්ලා දැන් කොටරවමකුත් මම කරගන්න බලන්න ජලයේ වැටෙන ශබ්දය සිංගප්පූරුවේදී හැමදේම ඔක්කොම කුටිමේව තමයි ස්වභාවිකව එකක්වත් නැහැ ඉතින් මෙතනින් පස්සේ ෆ්ලෝරල් ෆැන්ටසි එක ඉවර වෙනවා මේක තමයි ෆ්ලෝරල් ෆැන්ටසි කියලා ඔයගොල්ලෝ බලන්නවත් ඕකම දකින්න හම්බෙන එක මෙතනින් අපි එක්සිට් වෙන්න ඕනේ දැන් ඔන්න ඉතින් මම ෆ්ලෝරල් ෆැන්ටසි ඇතුළේ ප්‍රවමත් දාලාවා දැන් අපි යන්නේ කලව් ෆොරස්ට එකටයි ෆ්ලවඩෝම් එකටයි ඉති මේකත් ඇත්තනම ගත්තොත් එම කෘතිම පරිසරක හදපු ෆ්ලවඩෝම එකක් ඊට අමතරව කෘතිම දියල්ලා කොහොමද කියලා අපි බලමු ගිහිල්ලා දැන් අපි ඒ පැත්තට මේ ඇවිදගෙන යන්නේ ඉතින් ඒ අතරේ මම කියන්න මෙහෙම දෙයක් අපිට කියන්න පුළුවන් මේ ගාඩන්ස් බයි ද බේ එකට ආවහම ඔයගොල්ලෝ ඇවිදින තැන් ඕන තරම් තියෙනවා ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ මේ ඩෝම්ස් ඇතුළට ටිකට් අරගෙන යන්න ඕනේ නැහැ ඔයගොල්ලෝ නිකන් ෆ්‍රී ඇවිල්ලා යන්න පුළුවන් ලොකු ගාඩනයක් තියෙනවා ඉතින් ඔය වීකෙන්ඩ් එකේ වගේ පොඩ අතල්ලකට ඇවිදවදින්න මේ තැන හොඳයි ඔගල් ටිකට ගවන්න කලව් පොරස්වල්ට යන ඩෝම් සතුලට යන එම නැත්තන් ස්කයි බ්‍රිජ් ඔසිබිසි ස්කයි බ්‍රිජ් කියලදන ඒක නැනනම් ගෙවන්න ඕනේ නැත්තන් ඉති මේ හරි ඇවිදවිදින්න පුළුව ඉටමතර මෙතන් තින ඔගලන්ට රෙස්ටරන්ස් තින ඔකලන්ට රෙස්ටරන්ට් කල ගොඩක් නෑ ලොකුම එකත් තියෙන මේ පැත්තේ එම්බස් එක තියනවා MBS එක මේ පැත්තේ තියෙනවා. ඉතින් MBS එකට ඕනනම් පුළුවන් යන්න. එහෙම නැත්නම් ඉතින් මෙතන තියෙන පොඩි සතේ කන්න පුළුවන් තැනක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ තැනකට ගිහිල්ලා ඔයාලට පොඩක් සත්‍යන්තේ හොඳට ලස්සනට ගත කරන්න පුළුවන්. සත්‍යන්තේ විවේකීව ගත කරන්න පුළුවන්. දැන් ඔන්න ලව් ෆොරස්ටකෙන් අපි එයි එලියට ආවට පස්සේ අන්තිමට අපට එන්න දෙනම ගි් ශොප්යක් හර ඉති මේක ඔගන කැමතිනම් ගි් ගන්න පුලන් එක ජාති සුවනිස් තියනවා විධාකාර දෙවල් තියෙනවා ඉතින් මෙතන තියෙන්නේ ගි් ශොප් එක ගන කැමතිනම් ගි් ගන්න ඒ වගේ දෙවල් ගන්න මෙතන කාණ පුලන් මම නංගන්නේ නෑ ඒ වුණාට තියෙනවා මල් මාලා විවිධ දේවල් තියෙනවා මහනිනි අපේ සෙට් එක ඉතින් මේ ඉන්නවා. කවදත් ඉතින් අපිත් එක එකට යන මේ සෙට් එක තමයි මෙතන මේ ඉන්නේ. මේ ඇත්තටම අපිට මේ මේ ආ ඔයගලන්ට අපිට කියන්න අමතකුණා. අපිට මේ මේ මේ මේ චාරිකාවට ටිකට් වලට අනුග්‍රහය ලබා දුන්නේ මේ මෙයා තමයි දුන්නේ අපිට. ඒ කියන්නේ ප්‍රධාන ප්‍රධාන අනුග්‍රහක බවතා මෙයා තමයි. හරි කමන්නේ කොහමද ඒ කියන්නේ අපි සල්ලි දෙන්නේ නැහැ. කියන්නේ අපි සල්ලි දෙන්නේ නැහැ. ඈ දුන්නේ නැතුනට මම දුන්නා. අපි සල්ලි දෙන්නේ නැහැ. <laughs>